friends welcome to my YouTube channel T Z study education दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के सदस्य और उनकी न्यूनतम आयु न्यूनतम आयु मतलब वह कितने साल में उस पद पर जा सकता है तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है लोकसभा लोकसभा बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए योग्यता मतलब एज होनी चाहिए दोस्तों तो लोकसभा के लिए हमको हमारी योग्यता पच्चीस होनी चाहिए नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों तीस तीस साल की उम्र होनी चाहिए उससे अगर कम होगी तो आप राज्यसभा में नहीं जा सकते तो नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का विधानसभा विधानसभा दोस्तों बनने के लिए हम लोग को पच्चीस वर्ष की उम्र चाहिए नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ नंबर विधान परिषद विधान परिषद होने के लिए आपको थर्टी तीस वर्ष थर्टी वर्ष की आयु चाहिए तीस वर्ष की दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों मुखिया मुखिया बनने के लिए दोस्तों इक्कीस वर्ष की आयु चाहिए दोस्तों मुखिया आप लोग को बता दूँगा एक गांव का मुखिया होता है जिसे सरपंच मुखिया मतलब कोई भी समस्या होती बाढ़ वगैरह आने के गेहूँ ख़त्म गाँव में कोई भी समस्या छोटी मोटी आए उसे वो मुखिया हैंडल करता है तो उसे उसको बनने के लिए आपको इक्कीस वर्ष की योग्यता होनी चाहिए तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपंच सरपंच बनने के लिए दोस्तों इक्कीस साल की उम्र होनी चाहिए दोस्तों ये जैसे मुखिया काम करता है वैसे सरपंच होता है तो नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए पैंतीस वर्ष की उम्र होनी चाहिए दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बता दूँ राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है इसे अनपढ़ कर सकता है बस वो दिवालिया या पागल ना हो नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल राज्यपाल बनने के लिए पैंतीस वर्ष की उम्र चाहिए दोस्तों इसमें भी नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए पैंतीस वर्ष की आयु चाहिए दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए पैंतीस वर्ष की आयु चाहिए प्रधानमंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए ट्वेंटी फाइव ये चाहिए इस समय प्रधानमंत्री दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी हैं आप लोग जानते ही होंगे श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं हम लोग के प्रधानमंत्री नेक्स्ट दोस्तों मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्त पच्चीस वर्ष होनी चाहिए सॉरी दोस्त पच्चीस वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र नेक्स्ट है दोस्तों पंचायत राज्य चुनाव पंचायत के लिए अगर आप राज्य से अपने यानी गांव से चुनाव कर रहे हैं तो उसकी एज होने इसकी ट्वेंटी वन ईयर्स होने चाहिए एज आपकी नेक्स्ट है दोस्तों लोकपाल लोकपाल बनने के लिए दोस्तों आपको पैंतालीस वर्ष की उम्र चाहिए लोकपाल बनने के लिए पैंतालीस वर्ष की उम्र चाहिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हाई कोर्ट हाई कोर्ट जज बनने के लिए आपको पैंतीस वर्ष की उम्र चाहिए दोस्तों कितना पैंतीस वर्ष दोस्तों पैंतीस वर्ष इसकी उम्र चाहिए लगभग सत्तर साल में आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी हाई कोर्ट जज से तो आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय